මේ බෑග් ටික හයියෙන් අල්ලගන්න ටික ආරි හරි අල්ලගත්තා ඔය ඔය බැටේ ඔය ටික හයියෙන් අල්ලගන්නකු ළමය පරිස්සමෙන් ගෙනියන්න ඕනේ මට හරි හරි අල්ලන්න ඉන්නේ අයෝරිමා හලෝ ගොඩා good evening hello good sorry good evening ඕකන් අංකල් ඔදරේ තොරතුරක් දැනගන්න oh. අතුරුද පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතාරන්නද ඇහෙනවා අඩුයි අය කතා කරගන්න බෑ මගේ පණ යන්න වගේ ඕ oh, මොකට ගැටලු ගැටලු කියන මයි කොල්ල මල්ස ඇබට මයි මල්ස ඔය අඩනවද ඕ ඔයා කවුද තෝනි දෝනි කන දෝනිද මල්දර දෝනිසෙවා අම්ම තේක ගේන්නකෝනේ ඉන්න ඉන්න ගේනවා ආ බොන්න මේක කෝ කෝපෙ දෙන්න මට හෝදන්න අම්මට සිරි බොන්න අමතකුණානි තේක උඹ උඹ උඹ දැන් නහින්න හැදුව නේද තේක ගේනකම් රන් අයෝරිමා වාව් මේක නම් ලස්සන්ට තියෙනවා. ඊ ඇත්තටම මටම මහල වගේ. මේ මොකක්ද බම් මේ මං හරියට පුද ගත්තේ පිටෝන් එකේදී දාලා බලනකොට ලස්සනට තිබ්බනේ අයෝනේ මා